senor, senor, caravec le solda. Ile torreros, beve son tendre, pour plaisir, pour plaisir, les ole combat. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automat. Le spectateur est dans la tête, Shetopelo akrafrakos a pastor of visit a passage where saints cause a love to render raise the effect to you chorus say the the sendger along and garden along gladiator Et songe bien, oui, songe combattant Que ne noir te regarde, Et que le mort t'attend, toi réadore L'amour, l'amour t'attend In silenze, on fei silenze, a casa passati. E decri selenze, e decri selenze, le toro selenze un bandese a diterir. Il selenze, il entre frappe, un chevel hule, entre non un picador. A bravo toro, C'est quoi cette banderille Plein d'air pur et virgule, le cirque est on peut la murtato, Toreador, Toreador.